uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, uomini forti, destini forti, destini forti uomini, deboli, uomini deboli, destini deboli, non c'è altra strada. Forti, strong men, strong destinies, weak men, weak destinies. There is no other way. Los hombres fuertes, destinos hombres fuertes y débiles, destinos débiles, no hay otra manera. 强壮的男人命运强，弱的男人弱的命运，有没有其他办法？Fortes fortunam fortis infirmi fragilem rerum, sic non est alius. Gemeldet aus. Lotster. Workmense. Worklonars vielen Manier. Starke Männer, Schicksale, starke, schwache Männer, schwache Schicksale. Es gibt keinen anderen Weg. Homens fortes, destinos fortes, destinos fortes, homens fracos, destinos fracos, não há outro caminho. Homens forts, destin fort, les hommes faibles, destin faible, il n'y a pas d'autre moyen. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Não c'è altra strada. i trofini mo, uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Uomini forti, po. Чеховства. Ti aspetto. E eh, Luciano Spalletti! viene premiato direttore Giuntoli e riceve per la seconda volta questo premio così prestigioso. Coach on demand, Spalletti. detto alla vigilia siamo pronti, ma mi sembra assolutamente no, e sia per quanto riguarda il risultato che la prestazione. Eh, alcuni giocatori, faccio tranquillamente anche i nomi, Brozovic ed Albert su tutti, in queste condizioni io non li farei giocare neanche a briscola al circo. Ah, come- Dici anche il nome e cognome, come ti chiami? Come? Andrea Antonietti? Ah, dici anche il nome e cognome, perché così sanno chi l'ha fatta, perché sennò da casa non sanno. Лучано Спалетти, главный тренер «Зенита». Лучано, понятно, что эмоции сейчас э, бьют, и эмоции н- негативные. Э, я так понимаю, да, вот как раз показывают нам часы, ну, то есть основные претензии по поводу того, что было переиграно, да? Ma che emozione, ma che emozione, ma che cazzo dici, ma che emozione. Che, che, che, che, quale emozione? 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione, 4 e 30. No, mi si, mi, mi si, Ma deve fare le cose regolari, fanno le cose regolari come è la regola e si va tutto a posto. La regola è regola. Perché l'ha fatta durare 20 secondi di più? perché gli fa piacere così. Per cui io l'ho già detto che a lui non gli sto simpatico e anche oggi l'ha fatto vedere. Ok, нет вопросов. ну что ж, ну что сказать. Трудно, конечно. Mi ha colpito invece una frase che ha detto sull'ambiente che non aiuta eh, la Roma. Eh, ok, cominciamo bene. La, no, Mannaggia, Chi ti ha mandato? Dimmi chi ma ti ha mandato, dimmi che, per chi vieni. Sempre, sempre per Cosa vuol dire ambiente? Co cosa vuol dire? Vuoi ritornare a rifare la stessa manfrina? Qui non si può lavorare, qui ah, si oh. lavora benissimo. Eh? Mamma scusi, mia. scusi, no, sto facendo solo una domanda che non ho completato. Eh, di evidenziare i gol che ha fatto Salai, Sharawi, Geco, che si è vinto 4-1, che... <laughs> è una roba, una roba impossibile. Quella e che devono capire tutti, perché <laughs> è lì il problema che, che si va sempre poi e, e, siamo sempre gli stessi, perché non sono giornalisti, voi siete tre o quattro, <laughs> e poi sì, si dice anche noi, perché, perché è quello, insomma, ecco. Eh, eh, Possiamo eh, dirlo. Eh, sono offesi. Cioè se dice ecco, che... Ecco le offese. No, non è un'offesa, però... No, no, è un'offesa. Ha detto. No, no, senza. Piove, piove, piove, poi piove, e finisce che poi piove no, davvero. Cioè, tu se... se... lo dici, lo dici, lo ridici, lo ridici, poi va a finire che ci indovini qualche volta. Se da due anni scrivi sempre la stessa cosa, ma non sarà mica qualità quella lì. E sparare nel mucchio, poi piano piano avviene. Quello che ha qualità dice, oh, domani l'altro alle due piove, e piove ma quello dice, oh, e piove oggi, sole, piove domani, sole, piove, in fondo all'anno piove, no, sole, piove poi il prossimo anno, e va a finire, in, in due anni piove. E qual quale, quale rassegnato sei tu? Se tu vuoi, no, no, fermo, rassegnato sei tu. Se tu vuoi, a me mi avanza roba per mettertela a disposizione. C'hai qualche problema? Allora, se hai qualche problema, eh, vieni a parlare, io ti metto a disposizione quella che è la mia determinazione e il mio carattere, perché a me, per me me ne avanza. Non ti vedo tranquillissimo, eh, sto un musino un po' bianchino, un po' smunto, secondo me tu c'hai qualche cosa che ti dà noia. Vieni a parlare se ne parla e te la metto a disposizione la, la risposta che, che tu cerchi. Dalle immagini lui è un po' arrabbiato, mi sembra, sì? È arrabbiato. Meno male non ha preso la direzione della panchina perché grosso com'è poi... <laughs> Cristian Panucci. Vabbè, abbiamo commentato, Luciano, io ti ho sempre elogiato, ma secondo me personalmente è sbagliato a toglierlo, perché è un giocatore che, che sta lottando per la classifica canoniere, secondo me sul 4-1 è stata una, una forzatura poco corretta nei suoi confronti. No, poco corretta lo dici tu. Lo dico, sì, eh, eh. assolutamente ho capito, ma eh, eh, eh tu stai dicendo scorretta. Io ti posso dire che essendo un centravanti è l'unico che ho, mentre tutti ne hanno due o tre e ora ho tre partite fondamentali e vinco 4 a 1, posso fare ragionamento diverso, che senza di lui io non voglio giocare queste due o tre partite. Scusa, che vuol dire scorretta? Corretto. Se no ti posso dire che tu ha dei pensieri limitati da un punto di vista da perché poi le letture possono essere all'opposto di quello che tu pensi. Io non sono un portatore qui... di verità, ti ho solo detto il mio pensiero. Ho capito, ma anch'io anch ti eh, dico il mio tu pensiero. Tu mi hai detto che sono che limitato, tu mi hai offeso. limitati. Perché... Io ho detto solo poco corretto, tu mi hai detto limitato e mi hai offeso. Ma come, Dio buono? Detto, dici che sono no, scorretto. Seco, no, ho detto, secondo me è stata poco corretta. E eh, vuol dire scorretto, che sono scorretto. Mi è capitato, ti dico, per esperienza di giocare con degli attaccanti che lottavano per la classifica canonieri e gli allenatori non l'hanno mai tolto. Ma ho capito, Questo. ma... Poi ma tu dai la tua dico... lettura, ma limitato io non sono, credimi, eh limitato ma io ho capito, sono. ma tu mi dici che so, ho avuto un comportamento scorretto. No, poco corretto secondo me. Va. Sul 4 a 1 tu lo togli uno e sta lottando. Ma poco corretto. Aspetta, chiedo luci, chiedo luci in studio perché se no non riesco a capire. Fra poco corretto e scorretto che differenza c'è di Sono stato scorretto, ma non mi è mai capitato che un, un attaccante facesse gol, un allenatore l'avesse Ho capito e io ti dico, io l'ho tolto perché domenica ho il derby, poi ho il Milan, poi ho la Juventus. Eh ho tre partite così, io non posso giocare senza Geco perché è l'unico centravanti che ho da tutto l'anno. Ok, e se facciamo un quarto d'ora faccio, più cosa cambia? Faccio questa, questa Ma la questa tua valutazione ci mancherebbe, è eh, la tua valutazione, ci mancherebbe. Scusa, Dio santissimo, se no, ma eh, se siamo stati insieme dieci anni. Appunto! Eh, e cosa vuol dire? Non ti posso dire una cosa se la penso in modo diverso. Ma allora, se tu mi dici che sono scorretto, prima senti la mia opinione, prima mi dici dimmi perché hai il Totto Geco e io ti, ti spiego la motivazione perché poi è lo stesso discorso per gli altri. Eh, Domenico ho tolto mano l'As, eh, Salah è, un giocatore che, che mi, mi, mi, serviva anche stasera, volevo togliere le punte, poi Emerson, Emerson aveva cominciato a sentire un po' di fatica perché la prima partita che rifà l'ho dovuto sostituire, perché Paredes era mezzo e mezzo che aveva questa caviglia io ho dovuto sostituire, se no toglievo toglievo Salah, toglievo Geco, toglievo Sharawi, toglievo quelli davanti perché ne ho pochi davanti e bisogna che, che faccia gol per vincere le partite. Il, il motivo perché l'ho tolto è questo, che vuol dire scorretto? Scusa, scorretto no. È una, lettura, è una lettura, personale in funzione di preservare... Chiudiamo il round, eh? chiudiamo il round anche perché no, il tempo è scaduto, mister. Sì, ed eccoci al nostro video sui pensieri. Eh... Diciamo che oggi parlo di una cosa volevo, di cui volevo parlare ieri, però per una questione di tempo non sono riuscito né a caricare il video né sono riuscita a dirla questa cosa nel commento, nel mio commento quotidiano al report del maestro. E diciamo però, dico prima la cosa eh, di cui volevo parlare oggi perché, perché poi questa cosa si ricollega comunque a ciò che è avvenuto ieri. E today I would like to wish a very, very, very, very happy 63 birthday to Luciano Spalletti il nostro grande allenatore tecnico uh, il, calcio, il mio calcio Napoli, il Napoli Calcio che compie appunto 63 anni però dicevo, parlo anche della cosa di ieri perché si ricollega, cioè ieri eh, c'è stata, ieri sera la partita Napoli-Milan, purtroppo uh, finita diciamo in, uh, abbiamo perso, io sinceramente non avrei mai creduto perché veramente abbiamo avuto tutta la settimana, siamo usciti da tutte le coppe, c'è rimasto solo il campionato abbiamo avuto tutta la settimana per preparare la partita. Il Milan invece ha giocato una partita di Coppa Italia in settimana, martedì, tra l'altro contro l'Inter, un derby di Coppa Italia, e appunto c'era anche per altre condizioni c'era tutto da aspettarsi tranne che perdissimo la partita. Certo non l'abbiamo persa chissà con quale risultato perché abbiamo perso solo 1-0 però purtroppo abbiamo perso, um, mi dispiace per tutta la, la, la, festa che hanno fatto i tifosi fuori allo stato poi che hanno inseguito la squadra dietro al pullman eccetera, certamente saranno stati tremendamente delusi, almeno l'ho vista da casa la partita, quindi dal vivo sicuramente è stato più brutto provare tutte queste emozioni in negativo dal brutto, dal, dal vivo eccetera, però appunto c'è una cosa curiosa, cioè che se il Napoli avesse avuto già 60 punti ieri, avrebbe vinto la partita, sarebbe andato a 63 punti, che sono praticamente gli anni che ha compiuto oggi l'allenatore. Quindi, quindi ci sarebbe stata questa coincidenza molto curiosa, simpatica, anche straordinaria, ma anche se avessimo vinto normalmente saremmo andati a 60 punti, che ci sarebbe stato comunque un 6 in mezzo e le spallette allenatore appunto ha compiuto, cioè compie oggi 63 anni. Però tutto questo non è avvenuto, eh, quindi purtroppo, purtroppo diciamo, eh, <laughs> credo sia stato sia un compleanno amaro per lui, certamente avrebbe desiderato la vittoria, ma purtroppo eh, le cose sono andate così, sono andate così, ehm, sono molto triste, purtroppo quando perde il Napoli è un, il mio amore, ma credo come un po' tutti quelli napoletani, perché ciao, quindi un po' come tutti quelli napoletani va diciamo ehm, sostanzialmente va giù e quindi sì, non abbiamo voglia di fare altre cose. Il Napoli è talmente una cosa collegata a noi stessi che appunto poi la giornata, uh, quando perde la giornata successiva è sempre una giornata tragica e infatti il popolo napoletano è appunto col calcio, la, insomma, lo vive in maniera veramente unica questo, questo c'è poco da dire, proprio a livello internazionale, a tutte le squadre di calcio del mondo Tant'è vero che poi Maradona solo qua è venuto, diciamo, come a livello di squadra italiana, quindi questo discorso magari molte persone sanno che significa. E appunto mi dispiace molto per lui, eh, compleanno veramente amaro per l'allenatore, il grande Luciano Spalletti. Forse all'inizio del video ho messo anche una frase storica che pronuncia lui, eh, uomini forti, destini forti, eh, uomini deboli, destini deboli detto in tutte le lingue del mondo. Sì, è anche un grande retore nelle conferenze stampa, ma comunque purtroppo è andata così. Eh, poi confidavo ieri anche nel numero del Today's Numberis, però purtroppo non è stato indicativo per il risultato finale. Comunque io credo che eh, il campionato possa ancora decidersi, perché cioè, praticamente si deciderà al, proprio alla fine, a maggio, perché siamo tutte le prime tre squadre, Inter, Milan e Napoli, sono vicine di tre, con pochi punti di distanza quindi è ancora tutto aperto, non è finita qui, noi dobbiamo solo rimetterci in piedi subito ecco, e cercare di vincere tutte le partite che sono 10 fino alla fine, ma ripeto, manca, fino alla fine di maggio mancano, a noi c'è solo il campionato e da questo punto di vista potremmo farcela. Come ho ripetuto anche in altre occasioni a Napoli, non si vince lo scudetto a 32 anni, da ben 32 anni, negli ultimi 20 anni praticamente hanno vinto sempre Inter, Milan o Juventus, credo che una squadra diversa che lo vinca una squadra diversa sia anche una grandissima cosa, a noi uno scudetto vale 10 scudetti, un'altra società, l'ultima società più o meno del sud che l'ha vinta è stata la Roma nel 2001, quindi dobbiamo cercare di vincerlo. Sì, sul resto non pensavo ad altro, uh, poi se mi avete altre cose in mente come sempre scrivo in descrizione. Eh, great day, a domani!